En esta ocasión, la banda Filarmónica Unión y Progreso presenta Caballería Ligera del género Obertura del autor Franz von supé Un fuerte aplauso para la banda Unión y Progreso de Santa Cruz y Agavila.